Manuel Orlando Mesa Pacaya. Soy natural de la comunidad este, campesina de Puerto Miguel, que soy nacido en el año 1961 desde este, esa era. Mi descendencia es de raza chachapoyina, de allá son mis padres. Pero ellos llegaron a vivir por acá por razones de que vinieron a la a su servicio militar. Vinieron de Chachapoya, bajaron a Iquitos, les distribuyeron a los a sus este diferentes este ¿cómo se llama? este cuarteles. Y de esa manera él quedó acá. Se hizo de familia, llegó a tener muchos hijos, así como nosotros. Pero en ese tiempo existía la riqueza más grande del mundo. Eh, la quebrada de Puerto Miguel, el Yarapa que llamamos, tenía una desembocadura de aquí más o menos tres horas abajo, donde que los animales se encontraban al surcar en la canoa, a remo, en la orilla tomando agua, los, las achavacas los majaces, los rosocos, la huangala el sajino, el paujil, todos los animales. Acá, al otro lado, era nuestro colegio de nosotros que estudiamos con una sola profesora. Semanalmente salía la guangana por él por el colegio, pasaban por el campo. Entonces yo al ver esto, nosotros estábamos una grande riqueza. Los árboles, no vías, sino todo era oscuro, porque estaba la selva estaba cubierta de árboles, árboles maderables, de muchas cosas. Y donde que los primeros este, depredadores vinieron cuando había un permiso de, la, de las empresas forestales. Ahí vinieron, ya, pero no en gran forma, porque había demasiadamente. Pero de esa era, de ese tiempo, hasta esta fecha, hoy estamos viendo mucha diferencia. ¿Por qué razones? Por razones de que el mundo ha evolucionado mucho, ha crecido demasiado la población y existe la, este, la contaminación demasiado. Antes estas zonas eran inundables, pero no, no, no lo mataban el agua, no mataba a los árboles. Más o menos ha durado una, una época, más o menos hasta el año 1975, 70, 75, 80, hasta el 90. A partir de esa fecha, Hoy pues, se está viendo mucha diferencia. ¿Por qué? Como lo repiten decir, por la este, contaminación de los árboles. Vino los inviernos grandes, tapaban, pero no morían los árboles. Ahora son dos épocas que ha venido el invierno demasiado grande. Han chocado por las alturas. Vete a ver esa mortandad de árboles. Todito este, esta zona de acá, lo que ves al frente, era una selva extensa de árboles inmensos. Y por esa pensemos que el agua está muy contaminado por, los plásticos, todo lo que botan. Esa es la diferencia ahora. Que por eso ahora se ve mucho, mucha diferencia y lo queremos hacerlo más este, práctico tratar de, exterminar la, este, la depredación, la contaminación de los plásticos. Quizás anteriormente no veías este tipo de, de plastiquerías por la orilla, por todo el río. No veías absolutamente nada, porque todo se utilizaba en envases de cartones, eso se lo enterraba y rápidamente se, desmenuzaba, pues perdía. Oficial de esa empresa por ¿Dónde está? Vamos a poner que sea eh, un lodge. ¿Dónde está su valor oficial? está en Puerto Miguel. Ah, vamos a Puerto Miguel. Vienen a Puerto Miguel, se van a su lodge. La empresa se lleva todo. Y el pueblo no es. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros estemos frustrados de no tener una posta, de no tener luz, de no tener agua, de no tener un doctor o un sanitario en este lugar. Toda cosa nos falta. Aquí en Puerto Miguel, nos hemos hecho un frente a, unos madereros por el eh, 2005, creo, por ahí, algo así. Hemos hecho un frente de atrapar una balsa de madera. Pero ¿qué cosa ha sucedido? Que a las autoridades le han denunciado. Nosotros éramos los perdedores sin haber producido, sin haber hecho la tala de madera otros hacen y nosotros tomamos la madera y ellos mismos lo roban a la madera y se van a Iquitos y ahí viene la denuncia contra las autoridades de Puerto Miguel. Y eso fue el caso que ninguna autoridad más quería hacer frente, porque este, las autoridades que eran de ese tiempo estaban procesadas a un juicio, a un juicio. mágico es el Amazonas y no encontrar muchas veces la palabra exacta sobre cuán lindo es el Amazonas. Y levantarse todas las mañanas y poder expresar tu sentimiento mirando lo bello de la naturaleza. Un árbol, una mariposa un pájaro, el río, el viento, todo es un complemento. Cada verano es más largo y menos agua. Los ríos están siendo desiertos. Estamos en una situación muy complicada. El cambio climático nos tocó la puerta el cambio climático lo estamos viviendo cada uno de nosotros en el Amazonas. El cambio climático no es una situación que dejamos para mañana, es una situación que debemos encontrar salida. Sé que estamos a tiempo de poder cambiar y hacer muchas cosas por este mágico Amazonas. moi. J'aurais connu les moustiques, les tabanos, la chaleur et la douleur, l'humidité et ses problèmes. J'aurais tenté de partager ma connaissance de l'anglais. J'aurais appris l'espagnol, j'aurais été chef cuisinier, j'aurais appris l'art de la machette. J'aurais mené les travaux de construction d'une maison communautaire, j'aurais déplacé dauphins roses et gris, des caïmans, pêcher et manger du piranha. J'aurais découvert la forêt, sa beauté, ses fractures. J'aurais pris conscience des problèmes de moyens financiers. J'aurais vu le bordel, la pauvreté, et la joie, la beauté, cette richesse.